Qual é, o monstrinho? Tudo bom? Mas tu é o brabo do Fortnite? Vamos jogar então? Eu vou te moer, irmão. Vou te, vou te, eu vou te caçar, cara. Eu vou acabar com a tua cara, meu irmão. Meu irmão, eu vou te furar todinho. Vambora então. Vambora então. ver se esse filho da puta, vamos ver se ele é foda mesmo, irmão. Tá maluco, rapaz? Me respeita. Yata! Tá, agora eu vou furar geral, meu irmão. Agora o bagulho vai ficar muito doido. Caralho, você é ruim mesmo, hein? Meu Deus, que vítima. É forte porque eu tô construindo ela pra isso. E ela vai me defender com certeza. Vou estar o melhor jogador, porque eu vou estar o melhor jogador. Porque a minha fortaleza é a melhor fortaleza que eu demorei anos pra construir. A gente demora anos pra construir uma fortaleza pra quê? Pra fortificar a gente. E com certeza eu vou ser o jogador número um e vou ganhar esse jogo, porque a minha fortaleza, ela vai o quê? Me fortalecer, ela vai me, me guardar, entendeu? A minha fortaleza vai ficar muito boa. Ai, meu dedo! Merda! Ai, minha fortaleza vai ficar enorme e eu vou conseguir fazer tudo. E eu vou conseguir me defender. E vai ser maravilhoso, porque eu vou ser o número um. Caralho, é o Zé Paredinha. Ai, eu Olha o Zé Paredinha. Oh. Vou furar Pô, sacanagem. Pode vir os três, irmão. Pode vir com o bagulho. Quer ver? Se liga só nessa porra aqui, ó. Respeita seus merda. Seus merda. Eu já matei geral e não acho ser arregaçado, cara. tempestade aqui, mano. Ai, cara, vale isso? I Ai, caralho, que merda. Ah, tá aí, né, ô filha da puta, Zé Casinha do cara. Vou te curar inteiro. cara. Olha a hora que acaba a munição. Ai, tá que arrombado, mano. Ele me trouxe pra ter que Vou, vou morrer, vou morrer. Fica aí se escondendo no Zé Casinha do cara o jogo inteirinho, mané. Qual a graça disso? Joguei muito melhor do que tu, rapaz. Me respeito. Acabou de terminar mais um vídeo do Nerdice, mais um curta-metragem. Fizemos com muito esforço. Eu fez tanto muito barulho, né? você não tem noção quanto barulho isso fez. E se eu respirar assim, faz barulho também? Fica assim, fica assim, <laughs> fica assim. Hoje, eu e o Vinícius viemos de cosplays. Ele de Cavaleiro de Libra. E se vocês descobrirem, bota nos comentários qual é cosplay que ele veio, que se vocês descobrirem, ele vai pintar o cabelo, sei lá, de, de rosa ou lilás. Esse vídeo deu, deu orgulhinho pra gente, cara. A gente conseguiu fazer uns collabs legal aí, a gente, legais. <laughs> Digam aí nos comentários qual o melhor jogo. Fortnite, Free Fire ou PUBG? O PUBG, PUBG. PUBG, PUBG. PUBG. É Fortnite, mas fala aí. Não se esqueçam de se inscrever, é isso, espero que vocês tenham gostado. E no próximo mês vai ter um ótimo curta pra vocês. Pode ter certeza que não tem grilo, não. Grilo.